Quindi tu sei brava, sei perfetta, solo che ti mancano delle informazioni per aumentare la tua stabilità. Siamo arrivati amore.